යාම් ඊම් ගැන කතා කරේ නැද්ද? යාම් ඊම් නෑ එහෙම කිසිම දෙයක් ගැන කතා වුන්නේ නෑ. කිසි ගැටලුවක් නෑ. කාට හරි ගිහිල්ලා ඇමති කට්ටක් කන්න ඕන නම් මාස කිහිපයකට ඇමති කට්ටක් කන්න පුළුවන් වේවි. සමග ජන බලවේගයට හානියක් වෙන වෙනත් පක්ෂවලට හෝ ආණ්ඩුවට ආවඩන ප්‍රකාශනිකුත් කරන යම්කිසි කෙනෙක් වෙනවා නම් ඒ අයට වහාම විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කඩිනම් ශක්තිමත් විනය කමිටුවක් පත් කරලා ඒ අයට අවශ්‍ය වෙන විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න තල්පත් කරා රාජිත මහත්තයා මොකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ? අද එතුමා නැහැ. ඒ කියන්නේ ගිහිල්ලාද ඒ පැත්තට? අනේ දන්නේ ඉතින් එනවා යනවා ඉතින්. දැන් ප්‍රසන්න ඇමතුමා නම් කිව්වා ඊළඟට ජනාධිපති වෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. ප්‍රසන්න රණතුංග මහත්තයාලා හරි ආදරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට. ඉතින් අපි ඔය දෙගොල්ලන්ටම ආදරේ නැති නිසා අපිට ඕක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රජ එක එක උඩර වැට්ටි දානවා. අද නායකතුමා පැහැදිලිව කිව්වේ ඕන කෙනෙකුට යන්න දොර ඇරලා තියෙන්නේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සැලුන් දොර වගේ? නෑ නෑ. සැලුන් දොර තියෙන්නේ මහින්ද ගාවනේ. මේක තියෙන එක පැත්තට ඇරෙන දොර. තනි පැත්තට ඇරලා තියෙන යන කෙනෙකුට යන්න පුළුවන් යන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. එන්නත් ඕන තරම් ඉන්නවා. දෙකම බෑනේ. දොන්නන් දොන් සිමන්නන් සිමා. දොන් සිමන් දෙකක් බෑ. ඒක තමයි මේ නායකතුමාගේ ප්‍රතිපත්තිය. ප්‍රසන්න මහත්තයා කියනවා මේ අනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සහාය ඊළඟ ජනාධිපතිවරණය ජනාධිපති කරනවා කියන්නේ. බේරේ මේ නාපු කට්ටියට පාරේ බහින්න හදපු එක ලොකු දෙයක් නේ. අනිල් මහත්තයා සරණං ගච්ඡාමි තමයි. මොකද අපි අද වෙනකන් කිසිම කෙනෙක් අපේ පක්ෂේ හරගිරලා නැහැ. අපිට කියන්න තියෙන අනිත් පක්ෂ වලින් අපේ පක්ෂේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. සාහිත්‍ය සේනාරත් මහත්තයා වෙන්නේ කියද? ඔව්. කාලේ කතා වුණේ ආණ්ඩුවට යනවා. එහෙම එහෙම කතා. එතුමා තිබ්බේ අර සමගි ආණ්ඩුවක් හදනවා නම් කියන එක තුලනේ. එහෙම එකක් හැදෙන්නේ නෑනේ. ඔව්. විනය කමිටුව කොත් දැම්මා. ඔව් ස්ථිර විනය කොමිටුව. යම් කිසි පුද්ගලයෙක් විනය කඩනවා නම් ඒ විනය කොමිටුවට යොමු කරලා තමයි ඊටපස්සේ තීරණය ගන්න. යන්නේ නෑ මම මුලින්ම කිව්වනේ මම පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා එක්කෙනෙක්වත් යන්නේ නෑ කියලා අපතකද ඒක? කෙනෙක්වත් යන්නේ නැහැ. විනය කමිටුවක්පත් කළේ නැහැ. සාමාන්‍ය විනය කමිටුවක් තියෙන්නේ. විනය කමිටුවක්පත් කරගෙන නැහැ යන්න කවුරුත් නැති නිසා දැන් එනවා. එන කට්ටිය හරියට තෝරලා බේරලා ගන්න විනය කමිටුවක් දානවා. රාජිත ඇමතුමා කියනවා එයාගේ එහෙම කිසිසේත් අදහසක් තිබුණේ නැහැ කියලා. ඒක මාධ්‍යයෙන් ප්ලාන් කරපු කතාවක් කියලා. අපිත් බයයි මේ දවස්වල කතා කරන්න මොකද මොනවා කියයිද දන්නේ නැහැ මාත්. ඒක තමයි ඉක්මනින් යන්න කියලා.